kriis isu dhowaada qasbidoo fashiyaal sidoo kale iskareedkii leegka jeedka adeer kuwo badan oo xiiseeya qasbidoo fashiyaal dadaami daawasho wacan وانا للنيل المصفوف الله يا ودود شعايل كاغان الله انا اقول لك جبي سنيك انا ذاكو كوي نو جاي انا ده الله يا ودود إلهي وأنت المعون ود لنا بنيه المقصود الله يا ودود كستا إيش خشيال شيء على تدور الله الله يا ودود الله الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود دود لنا بالنيل المسرود الله الله يا ودود مين يا خالد؟ سيدو خشني أو سيدو خلاص وداك الله الله يا ودود الله الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود جلنا من نيله المقصود الله يا ودود عندنا علينا زيدو وفرشيال أبون كودي جاي جلدها كلنا كما جيت سديدي الله وجدك نون معين الله وجدك نون معين ودود إلهي وأنت المعبود دمنا إليه المصود الله الله يا ودود حبيبي معلم يا نوت تاجر هاي تزيد وفر شيال سيد وفر وحيسية معلم تستك الدعوة نبتنا كلت سنون الدنيا جديدتين الله حقا ما قلت الله حقنا نقود الله الله يا ودود الله الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود جلنا بنيه المقصود الله الله يا ودود